wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Muhammad Tayyib, Ketua RT 6 RW 3 Desa Kebun Agung Sumeneb Madura mengucapkan Dirgahayu RI ke-75 Merdeka! Merdeka!